I a ver Zam Fernandel, Şanlandı. Burvil. Fernandel i Burvil. <laughs> la plus que tu vois qui passe devant chez moi et remonte le canal. Bonjour mesdames. Bonjour. Hein. Il peut se lever quand il y a des bateaux qui passent. Ah. aussi en France. <laughs>